फसली जो मतलब मेरी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाई है इनफैक्ट पता है वो फ़ोटोज़ भी नहीं खिंचवाती है हमसे उसके खुद के फ़ोन में भी उसकी बहुत कम फ़ोटोज़ मिलेगी आपको और उसके फ़ोन से मैंने फ़ोटोज़ कैसे निकाली है ये भी से मैं जानती हूँ इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके एक पिलो पे उसकी फ़ोटो छपवाऊँगा ताकि क्योंकि वो सब क्या बोलते हैं सबको फेस दिखाने से लाइक पता नहीं क्यों उसको थोड़ी नहीं दिखाती जल्दी से लोगों को अपना चेहरा दैट्स वाई मैं वो पिलो दिखा सकता हूँ <laughs> हम लोगों को आप लोगों को नहीं एक्चुअली सब और उसके पास भी रहेगा जिससे आई थिंक उसका फेस दिखाने का जो फेस रिवील का जो फेयर है वो खत फेयर नहीं हाँ फेयर ही कह सकते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा एंड इसलिए मैंने वो लिया एंड इसलिए आपको ना जो उसकी बर्थडे का ब्लॉग होगा उसमें वो आपको कहीं नहीं मिलेगी ओके कहीं भी नहीं मिलेगी यानी दूर दूर तक नहीं मिलने वाली है मतलब मिलेगी लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखेगा इसलिए अगर चेहरा नहीं दिखे तो ये मत कहना हाँ चेहरा तो डाला ही नहीं आया और मैंने छुपा के रख दिया यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊँ और मैंने देखो एक उसके लिए गिफ्ट सेलेक्ट किया कि पिलो पे उसकी फ़ोटो होगी पिलो या मैं भूल गया कि उसके पिलो पे कौन सा कवर था ब्लैक कलर का I think black and white का एंड सेकंड गिफ्ट जो मैंने लिया क्योंकि उसने बोला कि एक दिन लग जाएंगे और कि मुझे नौ को देना चाहिए था यार शिट शिट शिट उसने बोला एक दिन लगेंगे तो मैं अब वो कल आते वक्त क्या तो शाम में मैं ही जाऊँगा क्या तो फिर पापा को भेज दूँगा ठीक है चुपके से ताकि उसको नहीं दिखे तो दूसरा गिफ्ट वो है जो हम उसे कल रात में देंगे कल रात के बारह बजे क्योंकि आज है दस तारीख उसका बर्थडे है बारह तारीख को तो एक हम रात शाम के केक के लिए लेंगे एक हम रात के केक के लिए एक समझ रहे हो ना दो गिफ्ट देंगे हम तो ये है उसका दूसरा पहला गिफ्ट एक्चुअली क्योंकि पिल्लो में टाइम आ गया मेरा मन था पिल्लो पहला गिफ्ट देने का और पता है मैंने मैंने जैसे अपने फ्रेंड्स को ये कॉफ़ी में गिफ्ट किया था तो उसका बड़ा मन हो रहा था उसने मतलब बोले वो कहती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत तो मैंने सोच मैंने सोचा कि उसको क्यों ना दे दिया जाए इसलिए मैंने ये कॉफ़ी मग लिया है एक तो कि वाइट है सबसे पहले अच्छा मुझे ये मैंने क्या सोचा है कि इसको ऐसे बंद करके बिना इसके या फिर इसके साथ ये देख लेंगे और इसको ना हम पहले न्यूज़पेपर से पैक करेंगे तो आपने देखा होगा टिकटॉक पे पहले बहुत चला था न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर करते करते करते करते इतनी सी चीज़ निकलती थी तो मैंने भी सोचा मैं इसको पैक पैक करके इतना बड़ा कर दूँगा इतना बड़ा कर दूँगा लेकिन जब वो खोलेगी तो इतना सा निकलेगा ये मैंने सोचा इसके लिए guys I'm out of the my oh so okay guys I'm out of the my house पहली बात तो मैं माइक लाया नहीं हूँ और मैं मास्क पहन नहीं सकता सो अब हम सबसे पहले जाएंगे और केक का ऑर्डर देंगे और एक सेकेंड ना मैं क्रॉस हो जाऊँगा तो हम सबसे पहले जाएंगे और केक का ऑर्डर देंगे और excuse me uh, eggless cake है सारे एगलेस है लेकिन मुझे पूरा चॉकलेट में नहीं चाहिए मतलब पूरा वनीला में नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा चॉकलेट एंड वनीला इसकी रेंज क्या मतलब हाउ मच टू हंड्रेड है टू हंड्रेड फ्रेश है इसके अंदर वनीला ही होगा ऐसे झटपट से oh shit shit shit shit I forget I forget I forget wait wait wait wait wait चलो बाद में लेंगे चलो चलो छोड़ चलो क्या बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे बहुत सारी केक की दुकान है मुझे आज दिखा कि मेरे नियर बाई बहुत सारे केक शॉप केक शॉप है अच्छा मेरे को और भी कुछ लेना था बिकॉज मुझे लाइक शेक वेक ओके तो मुझे और भी कुछ लेना था बिकॉज मुझे मतलब कुछ बनाना है शेक वगैरह तो सामान ख़त्म हो गया मेरे वो हम बाद में लेंगे एंड ना सबसे पहले हम तो हमने केक का ऑर्डर दे दिया आपको केक में बाद में दिखाता हूँ कौन सा है और बताओ गुब्बारे उसमें चाहिए मिक्स में चाहिए या एक ही कलर नहीं नहीं दो कलर मिक्स चाहिए दो मिक्स हाँ क्या तो एक ही कर देना गोल्डन या सिल्वर ऐसे करके कर दो लिए हमने मैंने अभी ना क्या बोलते हैं डेकोरेशन का सामान ले लिया एंड उसके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स के लिए रिटर्न गिफ्ट ले लिया क्योंकि वो पहली बार करके आने थे मैंने सोचा ले लिया और मैंने बाकायदा रिटर्न रिटर्न गिफ्ट में बहुत ज़्यादा झंड तोड़ के अभी हम जा रहे हैं फटाफट केक लेने और आई थिंक मेरे को पार्टी पॉप भी लेनी चाहिए टाइम बहुत हो गया और अभी जाके मेरी डांस प्रैक्टिस भी है तो हमने केक वेक ले लिया है एंड हमने शेक ले लिया है और हम फटाफट घर के तरफ निकल रहे हैं मुझे सामने शेक वाला दिख रहा है मन तो है पर टाइम नहीं है क्या करूँ अब ये ना पिघल जाए मैंने अभी बड़ी मुश्किल से लॉक रूम रूम किया है और पता है मैं अभी जस्ट अपनी डांस से आया हूँ मैं जो जो लाया आपको दिखा दूँ सबसे पहले तो कि मैंने केक को फ्रिज में जैसे जैसे छुपाया ना ये इसे मैं जानता हूँ आवाज़ आ रही है वैसे मैंने केक को बड़ी मुश्किल से छुपाया देन मैंने कि जो मैंने कप मग आपको दिखाया था गिफ्ट कॉफ़ी मग उसको मैंने इतना बड़ा कर दिया पेपर से इसको भी गिफ्ट रैप करना है और फिर वही के जो चाकू छुरी वो लोग देते हैं केक वाले वो है एंड देन वहाँ से मैं ये पार्टी पॉपअप जो भी आया ये ले आया हूँ इसको शायद से हम उसी कल ही वही फोड़ देगी उसकी और वो दो वो और उसके दोस्त मैंने हाँ मेरा बड़ा मन कर रहा है इसको ऐसे कर देना लेकिन नहीं करेंगे हम ठीक है और ये टेप बैग में बाकी सारा सामान ये बर्थडे का एक है हैप्पी बर्थडे करके जो लगाने के लिए फिर ये डिस्कस करने के लिए हूँ फिर ये ये सारे जो ये सिंपल वाइट बलून गोल्डन था लेकिन गोल्डन बहुत ज़्यादा महंगा था आई टी गई है बारह बजे गए मेरे को कल मैंने उनको बोल रखा तो बोला कल मुझे बाहर जाना तो मुझे वहाँ भी जाना बाहर अरे यार ये कैसे कैसे कैसे आने वाला बजेगा तो हम जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम शुरू करते हैं और शुरू करते हैं और पता है उसने मैं लगा रखा है कि तू कुछ मत बनाएगा मेरे उसके लिए बस वो क्यों ऐसा कैसे इसको गोदी लगे यार नहीं हो रहा हाँ देखो बाबू happy birthday to you happy करना चाहिए हम भी खेल रहे हैं पापा भी चले गए थे हम भी चले गए थे अरे एक और ये तो वही जो पापा कार्टून में आया था छोटे में इतनी सा निकला था मर गया मर गया ना ज्यादा बात में काफी वाला है का बर्थडे मन रहा है कैंडल नहीं लाए कोई बात नहीं हैप्पी देखी दस बजे रात में और क्या मेरे वाला अंदर रख दिया मम्मी को दे फोटो भी लगवाई है पहले खोल लेना मेरा फोटो वाला दिया था मैंने प्रभा को जिससे लड्डू गोपाल के कपड़े खोल ना उसको